हेलो बच्चों कैसे हैं आप आज रात भर में सोया नहीं सच्ची बता रहा हूँ मुझे बहुत मन कर रहा था कि ये जनरल एंट्री का जो कॉन्सेप्ट जो पिछली क्लास में मैंने शुरू किया था उस कॉन्सेप्ट को और आगे मैं बढ़ाऊँ मन तो कर रहा था पिछली क्लास में सारी बातें समझा दूँ लेकिन अपने आप को किसी तरीके से रोका क्योंकि एक दिन में सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी आपको याद होगा मेरी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मैंने बताया था कि हमारे जो एसेट्स हैं हमारे जो एसेट्स हैं और हमारे जो एक्सपेंसेज हैं हमारे जो एसेट्स हैं और जो एक्सपेंसेज हैं इन दोनों में से कोई भी चीज अगर आपका इंक्रीज करता है अगर इनमें से कुछ भी इंक्रीज करता है तो आप याद कीजिए मैंने कहा था कि आप इनको डेबिट के नाम से जानेंगे और इनमें से कोई भी चीज अगर आपका डिक्रीज करता है नीचे की तरफ आता है तो आप इससे क्रेडिट करेंगे ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी मैंने कहा था डेबिट क्रेडिट आपके जो अकाउंटिंग लैंग्वेज में इंक्रीज डिक्रीज को रिप्रेजेंट करने के तरीके आपके हैं हमने एंट्री भी आपको समझाया था पिछली क्लास में लेकिन मैंने बड़ा सेफ गेम पिछली क्लास में आपके साथ खेला था मैंने जितने सारे एंट्रीज किए थे उनमें उन्हीं नाम को हमने डाला था जो नाम या तो आपका एसेट्स था या फिर आपका एसेट्स था और तो कुछ नाम लिया नहीं था हमने बढ़ने वाला आइटम भी आपका एसेट्स था और घटने वाला आइटम भी आपका एसेट्स था हाँ मैंने आपसे कुछ कमिटमेंट लिए थे कि अगले तीन चार क्लास तक जब तक हमारी जनरल एंट्री का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो जाता तब तक आप कोई भी कोई भी दिमाग में ई फॉर नहीं आने देंगे आपको मुझ पर पूरा रिलाय करना है कि सर जो पढ़ा रहे हैं एंड जो पढ़ाएंगे वो पूरा कॉन्सेप्ट हमें सिखाएंगे आइए उसी प्रोसेस में आज हम बढ़ते हैं और आज हम एक्सपेंसेज के बारे में भी थोड़ा समझना शुरू करेंगे आप लिख लो ऐसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है फिर भी लिख लो अगर कोई पूछे कि एसेट्स में और एक्सपेंस में क्या फर्क है तो दुनिया वाले कुछ भी कहें बाकी बच्चों से पूछोगे ना कि यार एसेट्स क्या होता है वो कहते हैं मशीन है बिल्डिंग है फर्नीचर है डेटर्स है ये है वो है आप नहीं बोलना आप कहना कि हमारे सर ने तो ये बताया है कि एसिड्स का मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट जिसका बेनिफिट हम कब लेते हैं जी फ्यूचर में आप लिखो ना मेरे साथ लिखो आप पहले से कर चुके हो फिर भी लिखो जितनी बार हम चीजें लिखते हैं उतनी बात हमें जल्दी याद हो जाती है तो एसेट्स का मतलब क्या होता है कोई भी चीज जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देगा वो सारे एसेट्स होते हैं चाहे वो मेरा मार्कर हो चाहे वो मेरा कैलकुलेटर हो चाहे वो मेरा आपका ये आपका क्या बोलते हैं वो रिमोट हो चाहे वो एसी हो चाहे मेरा कैमरा हो चाहे ये बिल्डिंग हो चाहे मेरा ये शर्ट हो कुछ भी जो फ्यूचर में यानी कि आने वाले कल में जो मुझे बेनिफिट देगा वो सारे मेरे एसेट्स होते हैं वो सारे मेरे एसेट्स होते हैं और हाँ कोई पूछे फिर एक्सपेंस क्या होता है तो बोलना एक ऐसा वैल्यू जिसका बेनिफिट जिसका बेनिफिट आप ऑलरेडी ले चुके हैं ऑलरेडी टेकन जिसका मैं बेनिफिट ले चुका हूं वो मेरा एक्सपेंस होता है मेरे बच्चे हमने कहा था कि जो वैल्यू आगे बेनिफिट देगा वो हमारा एसेट्स होता है जो आपका बेनिफिट ले चुका उसको एक्सपेंस और मेरी पहली दूसरी क्लास अगर याद हो तो हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा था <clears throat> और इसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा था आपको याद होगा मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बेनिफिट लेना बेनिफिट लेना पैसा पे करना या पैसा पे नहीं करना उससे कोई मतलब नहीं बनता जिस वर्ष में हमने बेनिफिट लिया उस वर्ष में हमारा एक्सपेंस बोला जाएगा मैं पूरी बात यहां लिखता हूं ताकि आपको बाद में मुझसे झगड़ा करने का मौका ना मिले एक्सपेंस का मतलब क्या जी जिस वैल्यू का बेनिफिट हम ऑलरेडी ले चुके हैं फिर हमने कहा था इट डज नॉट मैटर मैंने ये बातें लिखा हुई है आपको इट डज नॉट मैटर ये मैटर नहीं करता कि whether W H E T H E R whether payment has been made और नॉट पेमेंट जो आपका है हैज बिन मेड और नॉट चाहे आपने पेमेंट किया है चाहे आपने पेमेंट नहीं किया इससे फर्क नहीं पड़ता एक्सपेंसिज का मतलब क्या होता है बेनिफिट को एंजॉय करना ये बातें मैंने आपको बताई थी मेरे बच्चे आज मैं आज मैं आपको जनरल एंट्री में एक्सपेंस के नाम को भी लेकर आऊंगा लेकिन बाकी बच्चों से हटते हुए कुछ आपको समझाऊंगा बाकी बच्चों से हटते हुए कॉन्सेप्ट मेरा एक ही मकसद है मैंने कसम खाया हुआ है आपके कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रोंग करूंगा कि बस दुनिया में आप ही रह जाओगे आप ही और तो सब छोड़ो और कौन क्या मुझे उसका मतलब ही नहीं बनता आओ जरा मैं आपको समझाऊं जरा आज मैं एक्सपेंस वर्ड को आपको थोड़ा तरीके से समझाऊं एक्सपेंस का मतलब क्या होता है सर आपने समझाया तो था सर वो जो हम रेंट पे कर रहे हैं बिल्डिंग का हम जो सैलरी पे कर रहे हैं बिल्डिंग का सॉरी एम्प्लॉय का हम जो कमीशन पे कर रहे हैं हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये सारे एक्सपेंस है सर आपने कहा था कि एक साल में जितना आपने बेनिफिट ले लिया उस बेनिफिट को जो आपने एंजॉय किया उसको एक्सपेंस कहते हैं अब नाम आप नाम में <clears throat> नाम में क्यों बोलूँ आप जानते कुछ नाम आप ही बताओ ना मैं आपके शब्द में खुद बोलता हूँ बताओ एक्सपेंस का कुछ एग्जाम्पल बताओ बोलो बोलो तो सर रेंट हो गया सैलरी हो गया कमीशन हो गया वेजेज हो गया इंटरेस्ट हो गया और बताओ एक्सपेंस का नाम एडवर्टीजमेंट कराना कंपनियां एडवर्टीजमेंट कराती है ऐड कराया आपका एक साल का ऐड हुआ और काम खत्म एडवर्टीजमेंट कराया और बताओ और बताओ और क्या होता है तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना बच्चे हमने एक महीने में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया उसका बिल आया electricity bill telephone bill telephone bill भी तो आता है आपका आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑडिट फीस कम आप जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपको बताऊंगा कि हम जो C A C M S C S होते हैं ना हमारे पास कुछ ऑडिट करने के अधिकार होते हैं ऑडिट का मतलब कि अकाउंट्स चेक करने का तो ऑडिट जब हम करते हैं कोई अकाउंट्स चेक करते हैं हम उसके कुछ चार्जेस लेते हैं तो उसको भी कहेंगे जी आपका ऑडिट फीस कहते हैं आपका है ना बहुत तरीके के डॉक्टर आपसे चार्ज लेता है डॉक्टर को भी आप जब बीमार हो जाते हो आपके हाथ पर बिल्कुल आपके मतलब टूट जाते हैं तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं इलाज कराने के लिए डॉक्टर आपसे लेता है फीस वो भी आपका एक्सपेंस है ये नाम तो आपको पता है कि रेंट सैलरी कमीशन वेजेस जितने सारे नाम है वो सब एक्सपेंस होते हैं लेकिन अकाउंट्स में जब हम एक्सपेंस को इनडेप्थ समझते हैं मेरे बच्चे तो बातें थोड़ी सी अलग हो जाती है अलग ना कह के मैं कहूंगा कि और कॉन्सेप्चुअल हो जाती है तो बात ज्यादा अच्छा लगेगा आओ जरा मैं आपको समझाऊं एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है आज हम वो बातें समझेंगे जो सिर्फ हमें पता है और किसी को नहीं ये देखो मैं कुछ बता रहा हूं मेरे बच्चे ये एक समय है ये एक टाइम पीरियड है मान लो ये टाइम पीरियड आपका फर्स्ट अप्रैल से लेकर आपका थर्टीएथ अप्रैल तक का है मान लो मैं कहता हूं कि मान लो अप्रैल का महीना चल रहा है और मैं ये सारे वर्ड जो स्टडी कर रहे हैं मैंने पिछले क्लास में भी कहा था एक फॉर्म के लिए मैं स्टडी कर रहा हूं एक फॉर्म के लिए मेरे बच्चे मान लो चलो मैं उसका नाम दे देता हूं सपोज की टाटा कंपनी टाटा के लिए हम स्टडी कर रहे हैं टाटा एक मान लो कंपनी है और टाटा के लिए हम क्या करें जी ये सारे वर्ड्स आप मुझे बताओ ना कल को जब आप C A C M S C S बन जाओगे आज तो छोटे बच्चे हो बाद में थोड़े रहोगे आपको बड़ा बनना है बहुत सारे सपने पूरे करने हैं बड़ी डिग्री को लेना है तो कल को सी ए सी एम ए या सी एस जब बन जाओगे तो बताओ जरा आप किसके किसके मतलब अकाउंट्स को संभालोगे सर टाटा कंपनी के आप इसके संभालोगे मेरे बच्चे ये लो मैंने आपका पिक्चर बना दिया ये आपका फोटो है ये रह गए आप इस कंपनी के अकाउंटेंट यानी कि आप अपने आप को टाटा मानना टाटा कंपनी का अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हो यानी कि आप टाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो जब भी मैं बात करूंगा आपकी यानी कि टाटा की बात कर रहा हूं जब मैं टाटा की बात करूंगा यानी कि आपकी बात कर रहा हूं क्योंकि आप इन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हो ठीक है ना अब मेरी बात सुनो आप टाटा कंपनी के अकाउंटेंट हो आप उनका अकाउंट संभाल लो मेरे बच्चे मैं जो हूं ना मेरा नाम मिस्टर ए है मान लो और मैं इस कंपनी का इंप्लॉय हूं मैं इस कंपनी का इम्प्लॉय हूं मैं इस कंपनी में काम करता हूं इम्प्लॉय को हम क्या पे करते हैं सैलरी आपका ठीक है ना तो मैं मैं एक इम्प्लॉय हूं और मैंने क्या किया आपके पास काम करता हूं मैं मेरे बच्चे मैं पूरे अप्रैल के महीने में मैंने आपके पास काम किया पूरे महीने आपके पास काम किया पूरे महीने और बहुत मेहनत से काम किया जब मैंने पूरे महीने काम कर लिया तो एंड में आपके पास आया एंड में आपके पास आया बोला कि टाटा भैया टाटा भैया हमने पूरे महीने काम किया मेरी सैलरी पे करो ना काम किया सैलरी पे करो तो जरा बताओ हमने कहा कि पूरे महीने काम किया मेरी सैलरी पे करो जरा बताओ जरा बताओ कि आपने यानी कि टाटा ने मुझे यानी कि इस एम्प्लॉय को क्या पे किया बोलो बोलो क्या पे किया सर सैलरी पे किया सर सैलरी पे किया मेरे बच्चे अगर आपका दिमाग कहता है कि सैलरी पे किया क्योंकि आप बहुत छोटे बच्चे हो और आपका जवाब मैं गलत नहीं बोलूंगा कि आपने गल जवाब दिया लेकिन सचमुच में देखा जाए तो ये जवाब सही नहीं है पता है अकाउंट्स का नॉलेज अगर हो तो हम क्या बोलेंगे जरा सुनना मैंने पूरे महीने आपके पास काम किया एंड में बोला कि मैंने काम किया मेरी सैलरी पे करो तो आपने मुझे क्या पे किया मत कहना आप दुनिया को कि आपने सैलरी पे किया आप कहना कि मैंने कैश पे किया कैश पे किया अरे आपने मुझे कैश दिया होगा ना मान लो मेरी सैलरी टेन थाउजेंड है तो आप मुझे क्या पे करोगे कैश पे करोगे कभी देखा है क्या आपने कि सैलरी कैसा होता है लाल पीला हरा काला बताओ जरा सैलरी का कलर कैसा होता है कभी देखा आपने नहीं सर नहीं हमने नहीं देखा तो मेरे बच्चे <clears throat> अगर मैंने आपके पास काम किया एंड में आके बोला कि मैंने काम किया मेरी सैलरी पे करो तो आपने जो मान लो टेन थाउजेंड पे किया ना ये टेन थाउजेंड आपने कैश पे किया मेरे बच्चे कैश पे किया और आप जानते हैं कि कैश हमारे अकाउंट्स में क्या होता है जी एक एसेट्स होता है कैश हमारा एसेट्स जो आपने पे किया चला गया आपके पास से कैश चला गया मेरे बच्चे जब आपने टेन थाउजेंड कैश पे किया ना तो अकाउंट्स आपसे पूछेगा अकाउंट्स आपसे पूछेगा कि ये टेन थाउजेंड आपने क्यों पे किया रीजन बताओ क्यों पे किया तुमने बताओ आप क्यों बताओ जी क्योंकि अकाउंट्स काम करता है डबल एंट्री सिस्टम पे डबल एंट्री का मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कुछ आएगा जाएगा तो उसका रीजन भी तो बताना पड़ेगा जरा बताओ आपने जो टेन थाउजेंड पे किया आपने जो टेन थाउजेंड पे किया इस टेन थाउजेंड के बदले में आपने मेरा आपने मेरा बेनिफिट ले लिया है कि अभी आगे लेना है बोलो बोलो आपने जो टेन थाउजेंड पे किया इस टेन थाउजेंड के बदले में आपने मेरा बेनिफिट ले लिया कि अभी लेना है सर ले लिया सर हमने आपसे काम ले लिया सर काम ले लिया मेरे बच्चे अगर आप मुझसे काम ले चुके हो अगर अगर आप बेनिफिट ऑलरेडी ले चुके हो तो इस पैसे के जाने के पीछे का जो रीजन होगा ना जो रीजन होगा वो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा वो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा आप कहना कि देखो जी टेन थाउजेंड मेरा एक्सपेंस हो गया टेन थाउजेंड एक्सपेंस हो गया गया क्या कैश गया क्यों कैश गया जी क्योंकि एक्सपेंस हो गया हमने बेनिफिट इंजॉय कर लिया तो हमारा एक्सपेंस हो गया आपका <clears throat> देखो एक लड़का जिसके हजारों नाम होते हैं राम श्याम मोहन सोहन पता नहीं क्या बिट्टू आपका तुर्की पता नहीं कैसे कैसे नाम होते हैं ना नाम बच्चे सर हाँ सर हाँ वैसे ही मेरे बच्चे एक्सपेंस भी एक लड़का है इसके भी हजारों नाम हैं कभी हम इसको रेंट बोलते हैं कभी इसको हम सैलरी बोलते हैं कभी कमीशन बोलते हैं कभी वेजेज बोलते हैं कभी ऑडिट फी बोलते हैं कभी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बोलते हैं कभी टेलीफोन चार्ज बोलते हैं बहुत सारे नाम इसके हैं लेकिन है तो एक्सपेंस ही ना जरा बताओ अभी अभी इस एक्सपेंस को मैं किस नाम से पुकारूंगा तो सैलरी के नाम से पुकारूंगा क्योंकि इसको सैलरी दिया गया है आप दूसरों से हटके बात करो जरा बताओ आपने क्या पे किया सर हमने हमने कैश पे किया क्यों कैश पे किया क्योंकि सर हमने बेनिफिट ले लिया और अगर आपने बेनिफिट लिया तो आपको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्योंकि बेनिफिट लेना ही आपका एक्सपेंस होता है मेरे बच्चे तो एक्चुअली क्या हुआ अकाउंट्स में कैश चला गया और आपका एक्सपेंस बढ़ गया कैश चला गया एक्सपेंस बढ़ गया मुझे इसको एंट्री में कन्वर्ट करना है एंट्री में सुनो ना सुनो ना आप ये डायग्राम बनाना आपको बाद में बहुत अच्छा लगेगा समझने में मेरा कैश डिक्रीज कर रहा है ये देखो एसेट्स डिक्रीज कर रहा है आप मुझे बताओ एसेट्स डिक्रीज करेगा तो एसेट्स को डिक्रीज करना क्या किया जाएगा क्रेडिट किया जाएगा तो इसका मतलब क्या मेरे बच्चे अकाउंटिंग लैंग्वेज में मुझे इसको क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा यही लिखो ना यही लिखो यही लिखो अब बात अब थोड़े हम बच्चे रह गए पिछले क्लास में थोड़े छोटे थे मानता हूँ कि जहाँ पे हमने पहले आपका जनरल लैंग्वेज लिखाया फिर आपका अकाउंटिंग लैंग्वेज लिखाया फिर एंट्री अब तो हम एंट्री कर सकते हैं फटाफट तो आप कहना कि भैया मेरा कैश कम हो गया मतलब क्रेडिट करना होगा और ये देखो एक्सपेंसेज आपके बढ़ रहे हैं बेनिफिट आपने ले लिया बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है और एक्सपेंसेज बढ़ रहे हैं मेरे बच्चे यहां देखो यहां देखो अगर एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे तो एक्सपेंसेस जो बढ़ रहा है हमें एंट्री में इसको क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा हो गई बात ये कौन सी बड़ी बात है यार अरे कौन सी बड़ी बात है ये तो अगर मैं रोड पे चला जाऊं और किसी दुकान वाले से पूछूं कि जरा बताओ जी कि आपने मुझे क्या पे किया तो बोलेगा कैश पे किया हाउस कैश के बदले में बेनिफिट ले लिया तो एक्सपेंस आपका हो गया तो क्या जी यहाँ पे आओ ना मैं इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करूं आओ जरा मैं इसको जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करूं मुझे बताओ जर्नल एंट्री में ऊपर में क्या लिखा जाता है डेबिट वाला आइटम के क्रेडिट वाला सर डेबिट वाला सर अब डेबिट वाला तो आप एक काम करो एक्सपेंस में जो नाम है ना वो नाम लिखो क्योंकि नाम बताना होगा तो हमने क्या किया मेरे बच्चे सैलरी अकाउंट को और हाँ सैलरी के आगे हम क्या लगाएंगे account A C for account आप पूरा भी लिख सकते हैं मैंने कहा था अकाउंट लेकिन शॉर्ट में लिखो और जरा बताओ डेबिट को शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं D R D R for debit आपका ठीक है ना आप बताओ जिसको हमें क्रेडिट करना है क्या उसके आगे क्रेडिट लिखूंगा नहीं सर क्रेडिट <coughs> वाले को हम कैसे पहचानते हैं जी उसके आगे टू लिखा होता है टू लिखा होता है कौन सा नाम है आपका जी कैश तो टू कैश अकाउंट हमें वो पर्टिकुलर नाम बताना होता है बच्चे क्योंकि ये तो बड़े बड़े वर्ड हैं इनके अंदर में जो नाम आता है उसको बताना होता है तो salary account debited to cash account जरा बताओ कितने से सैलरी एक्सपेंस बढ़ गया टेन थाउजेंड और कैश कितना चला गया टेन थाउजेंड लो हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई क्यों नहीं हम समझ पाएंगे क्यों नहीं समझ पाएंगे क्यों क्यों दुनिया से हम पीछे रहेंगे अरे ये तो बहुत सिंपल बात है कोई पूछे कि जरा बताओ सर ने जो काम किया उस समय आपने क्या पे किया बोलना कैश पे किया क्यों कैश पे किया क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिया तो एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा मेरे बच्चे सैलरी जो है ना सैलरी रेंट कमीशन एक एक आपका रीजन है जो पे, पेमेंट किया उसके पीछे का रीजन है हमने कभी सैलरी को देखा नहीं है हम तो कैश को देखे हमने कभी रेंट को नहीं देखा लेकिन एक नाम तो दिया जाएगा ना जब भी पैसा जाएगा जब भी पैसा जाएगा तो रीजन नाम बताना पड़ेगा वही नाम आपका सैलरी कमीशन आपका होता है आओ ना मैं और आपको समझाऊंगा मुझे आज बहुत समझाने की भूख है बहुत समझाने की भूख है ये एग्जाम्पल नंबर वन आपका हो गया आज रहा मैं अब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर टू दिखाता हूँ example number two example number two sir आप इस एंट्री में मिस्टर ए का नाम नहीं लिखोगे नहीं बच्चे बच्चे नाम नहीं लिखते हम नाम हम अपने अकाउंट्स में तब किसी का लिखते हैं जब उससे कुछ बकाया होता है ये बात ध्यान रखना मैं अभी आगे दिखाऊंगा मैं अकाउंट्स में नाम किसी का तब यूज करूंगा जब उसको बकाया है मुझे पे करना है मुझे उससे कुछ लेना है उसके नाम की रिक्वायरमेंट है अब क्यों नाम लिखूंगा हमने कहा कि भैया अब तो हमने पे कर दिया तो कैश चला गया अब आपके नाम से क्या मतलब है और हमने एक्सपेंस उसको रिकॉर्ड किया आइए जरा अब मैं एग्जाम्पल नंबर टू ये देखिए आप जरा बताओ ये देखो यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ आप कौन हो सर टाटा टाटा के आप हो अकाउंटेंट ये बात ध्यान रखना मैं कौन हूँ जी मैं मान लो यहाँ पे आपका मिस्टर ए हूं मिस्टर ए लेकिन यहाँ तो मैं आपका इंप्लॉय था यहाँ पे मैं आपका इंप्लॉय था मेरे बच्चे यहाँ पे मैं आपका वर्कर हूं वर्कर हूं फर्क है इंप्लॉय में वर्कर में इंप्लॉय जो होते हैं वो ऑफिस में काम करते हैं शोरूम में काम करते हैं मेरे बच्चे हम इनको इनको हम सैलरी पे करते हैं लेकिन वर्कर्स जो मजदूर होते हैं हम उनको वेजेस पे करते हैं मजदूर को क्या पे करते हैं वेजेज पे करते हैं वेजेज आपका है ना आप जानते होंगे इस बात को क्योंकि बहुत बार सुना होगा आपने अब देखो ना क्या हुआ <clears throat> मिस्टर ए मतलब मैंने क्या किया पूरे अप्रैल के महीने में आपके पास काम किया पूरे महीने मैंने काम किया पूरे महीने एंड में आपके पास आया मैंने कहा कि देखो जी मैंने पूरे मैंने काम किया मेरी मजदूरी पे कर दो गरीब इंसान हूं मुझे मजदूरी दे दो पांच हजार रुपये मेरी मजदूरी थी यानी कि वेजेज आपका मैंने कहा कि मुझे फाइव थाउजेंड मेरा वेजेज पे कर दो जरा बताओ आपने क्या पे किया बोलो बोलो क्या पे किया आपने सर हमने कैश पे किया अब ना कहना कि हमने वेजेज पे किया क्योंकि वो हम आपके पास से यानी कि टाटा के पास से क्या गया कैश गया मेरे बच्चे तो टाटा क्या कहेगा कि भैया हमने पांच हजार रुपये कैश पे कर दिया कैश पे कर दिया बताओ कैश आपका क्या होता है सर एक एसेट होता है कैश तो एसेट है आपने कैश पे कर दिया लेकिन जब आप कैश पे करोगे ना तो अकाउंट्स आपसे पूछेगा कि आपने ये फाइव थाउजेंड क्यों पे किया क्यों पे किया रीजन बताओ तो आप मुझे बताओ इस फाइव थाउजेंड के बदले में आप मेरा बेनिफिट ले चुके हो कि अभी लेना है सर ले चुके हैं अगर आप ले चुके हैं तो इस पैसे के जाने के पीछे का रीजन आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भैया फाइव थाउजेंड जो है ना मेरा एक्सपेंस हो गया मेरा एक्सपेंस हो गया और हाँ इस बार इस एक्सपेंस का नाम क्या है जी वेजेज आपका इस लड़के का नाम क्या है वेजेज है सैलरी होगा तो सैलरी बोलूंगा वेजेज तो वेजेज बोलूंगा रेंट तो रेंट बोलूंगा क्या फर्क पड़ता है है ना तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ इस बार कैश <clears throat> चला गया और आपका एक्सपेंस जो हुआ उसका नाम क्या रिकॉर्ड गया आपका ये अगर जरा बताओ कोई बाहर वाला पूछ दे कि जरा बताओ कि आपके पास ये क्या किया आपने इसका क्या मतलब है तो आप उनको बताना कि भैया हमारे पास से कैश चला गया लेकिन जब कैश चला गया तो आखिर कैश जाने के पीछे का रीजन क्या है तो आपने बोला कि मेरा एक्सपेंस हो गया तो कैश गया क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया ये हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जब भी कुछ आएगा जाएगा आपको उसका रीजन भी बताना पड़ेगा आपको कितनी छोटी बात लग रही है ये बात जो मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं नहीं पता होता किसी को कि एक्चुअली डबल एंट्री में हम कर क्या रहे हैं बस वो करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे बट ऐसे काम थोड़े ही चलता है तो आप मेरे बच्चे कैश <coughs> चला गया और हमारा क्या हो गया जी एक्सपेंस आपका हो गया सुनो ना सुनो ना कैश जो कि आपका एसेट से कम हो रहा है बताओ एसेट्स का कम होना क्या रिकॉर्ड किया जाएगा सर क्रेडिट अब तो आपको याद हो गया होगा और एक्सपेंस का बढ़ना क्या रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट आपका डेबिट तो मुझे बताओ जरा एंट्री क्या बन जाएगा सर एक्सपेंस बढ़ रहा है सर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एक्सपेंस के उस नाम को लिखो कौन सा नाम है वेजेज हम वेजेज अकाउंट को यहां पे डेबिट करेंगे और कैश चला गया कैश हमारा एसेट से कम होना क्रेडिट किया जाएगा तो हम क्या बोलेंगे यहां पे to cash account to cash account कितना अमाउंट आपका हो गया जी फाइव थाउजेंड का हो गई बात है wages account debited to cash account ये कोई बहुत बड़ी बात हो रहे अब मैं आपको ऐसे समझाने के बजाय अब मैं आपको क्या करूंगा आपको अब सेंटेंस दूंगा तो वन एंड टू तो हो गया आओ जरा अब मैं थर्ड एग्जाम्पल पे आता हूँ ये सारी बातें जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे वैसे ही आपने कॉपी करनी है जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ वैसे वैसे ही कॉपी करनी है तभी तो बात बनेगी तभी तो बात बनेगी आओ ना मैं आपको दिखाऊं यहां पे एग्जाम्पल नंबर थ्री आपका थर्ड एग्जाम्पल सुनो मेरी बात अब मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल दिखाता हूं थर्ड एग्जाम्पल क्या निकल के आएगा थर्ड एग्जाम्पल ये देखो आप यहां पे अब मैं कहता हूं कि firm firm paid paid rent rent rupees twenty five thousand अब अब सेंटेंस में आओ अब यहां समझना शुरू करो फर्म ने रेंट पे किया सर सर ये ऐसे क्यों कहा जाता है कि हमने रेंट पे किया क्योंकि हम हम जनरल लैंग्वेज में बच्चे हम अकाउंटिंग की बात नहीं करते हैं तो कहते भैया रेंट पे किया बट एक्चुअली क्या पे किया क्या आपने रेंट पे किया अपने लैंडर्ड को या कैश पे किया सर कैश पे किया तो इसका मतलब है कि कैश आपके पास से चला गया कितना जी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड और इस कैश के जाने के पीछे का रीजन क्या बताओगे एक्सपेंस कौन सा रेंट कहना कि भैया रेंट मेरा एक्सपेंस बढ़ गया कितना 25 क्यों एक्सपेंस बढ़ गया जी <clears throat> क्योंकि हमने बेनिफिट ले लिया हमने बेनिफिट ले लिया है और बेनिफिट लेना हमारा एक्सपेंस होता है तो हम क्या बोलेंगे जी कि हमारा एक्सपेंस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड हो गया आओ ना एंट्री में कन्वर्ट करते हैं एंट्री में देखो देखो रेंट बढ़ रहा है यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है आप बताओ एक्सपेंस का बढ़ना क्या किया जाएगा डेबिट तो मैं जनरल एंट्री में इसको डेबिट करने वाला हूं और कैश मेरा कम हो रहा है बच्चे कैश हमारा एसेट्स कम होना क्रेडिट किया जाएगा तो आप इसे क्या करेंगे क्रेडिट में एंट्री लेकर आएंगे आओ जल्दी से रेंट यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एंट्री हो गया रेंट अकाउंट डेबिटेड कितने से आपका twenty five thousand twenty five thousand और कैश चला गया तो आप क्या बोलेंगे यहां पे to cash account to cash account <clears throat> बताओ कैश कितना चला गया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लो एंट्री कंप्लीट हो गई क्या दिक्कत है इसके अंदर में क्या दिक्कत है मान लो एग्जामिनर कह देता है एग्जाम्पल फोर लिखो यहां पे कि फर्म पेड फर्म पेड अब मैं एंट्री थोड़ा बड़ा करूंगा rupees twenty thousand rupees twenty thousand salary and and rupees thirty thousand rent लो दो चीज पे किया हमने सैलरी पे किया हमने रेंट पे किया मुझे सिर्फ इतना बताओ <clears throat> कि क्या सचमुच में आपने सैलरी पे किया क्या क्या आपने सैलरी पे किया नहीं सर नहीं हमने कैश पे किया क्या आपने रेंट पे किया क्या नहीं सर हमने आज तक सर हमने रेंट को देखा नहीं है कि कैसा होता लाल पीला हरा काला ये तो नाम दिया गया कि जो पेमेंट कर रहे हैं उसका क्या रीजन आपका है तो मुझे बताओ जरा कि आपने ट्वेंटी सैलरी थर्टी आपका रेंट तो आपने कैश जो है जो कैश है वो कितना पे किया कैश कितना चला गया सर फिफ्टी थाउजेंड मेरे बच्चे कैश जो आपका है ना फिफ्टी थाउजेंड यानी कि जो आपके फर्म का जो एसेट है वो पचास हजार से कम हो जाएगा लेकिन जरा बताओ इस फिफ्टी थाउजेंड के पे करने के पीछे का रीजन क्या है रीजन क्या है तो ट्वेंटी थाउजेंड तो आपका सैलरी है यानी कि हम क्या करेंगे जी आपका सैलरी यानी कि जो हमारा एक्सपेंस है उसको हम ट्वेंटी थाउजेंड से बढ़ाएंगे ये हमारा एक्सपेंस है मेरे बच्चे और रेंट भी तो हमारा एक्सपेंस है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे रेंट को भी आप यहाँ थर्टी थाउजेंड से बढ़ाएंगे आपको आपको शायद नहीं पता ये एंट्रीज बच्चे पता नहीं कितने क्लास के बाद सीखते हैं आप अभी सीखना शुरू कर दिए क्लब एंट्री क्लब कर रहे हैं तीन चार नाम दस पचास सौ कितने भी नाम हो हमें एंट्री करने में परेशानी नहीं है उल्टा बताओ एंट्री क्या होगा एंट्री क्या होगा सुनो ना सुनो ना अरे सुनो ना मेरी बात देखो सैलरी आपका बढ़ रहा है एक्सपेंस बढ़ रहा है बोलो जरा बोलो जरा मत देखना वहां पे मत देखना मैंने क्या लिखा है ना ना यहां मत देखो आप बताओ सैलरी अगर बढ़ रहा है एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है तो डेबिट या क्रेडिट सर डेबिट होगा मैं आपके खून के एक एक कतरे में इस बात को बैठा दूंगा अगर कोई बाहर वाला आपके खून को काटे ना आपके हाथ को काटे उसमें भी डेबिट क्रेडिट ही उसको नजर आएगा खून आपको लाल नजर नहीं आएगा वहां पे डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ नजर आएगा मैं देख लेना ये काम करने वाला हूं तो हमने कहा कि यार आप देखो यहाँ पे दो एक्सपेंसेज आपके बढ़ रहे हैं जितने भी एक्सपेंस बढ़ेंगे सबको डेबिट करेंगे यानी कि एक्सपेंसेज बढ़ना ये भी डेबिट हो जाएगा एक्सपेंसेज बढ़ना ये भी डेबिट हो जाएगा और कैश जो कि एसेट से कम हो रहा है हम इसे क्रेडिट कर देंगे हो गई बात है आओ ना एंट्री में कन्वर्ट करें आओ ना एंट्री में कन्वर्ट करें जरा बताओ कि एक्सपेंसेस बढ़ना डेबिट तो एंट्री क्या बन गया salary account debited salary account debited कितना अमाउंट है जी आपका twenty thousand twenty thousand rent भी <clears throat> आपका एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिटेड एक ही साथ एंट्री करो सर हम अलग अलग भी कर सकते हैं कर सकते हैं इकट्ठा इकट्ठा कर दो आपकी मर्जी है इसकी दो इसको पे करने का अलग एंट्री कर दो <clears throat> इसका अलग कर दो या क्लब कर दो कौन रोकेगा कौन रोकेगा किसी की हिम्मत भी नहीं है हाँ और हाँ कैश चला गया फिफ्टी थाउजेंड तो क्रेडिट करना होगा तो जिसको क्रेडिट करना है उसके आगे हम टू लगाते हैं आपने कहा टू कैश अकाउंट बोलो बोलो अमाउंट कितना आपका है तो फिफ्टी थाउजेंड का आपका फिफ्टी थाउजेंड एंट्री कंप्लीट हो गया rent salary and to cash आपका आप मेरी बातें समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ सर हाँ सर हाँ समझ रहे हैं सर सर ये क्या पूरा फॉर्मेट है क्या ना बच्चे फॉर्मेट पूरा नहीं है मैंने कहा था पिछली क्लास में अभी मैं आपको आपके हैंडराइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा अभी तो आपको सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूं जब सेंटेंस बनाना एक बार सीख लेंगे तो अकाउंट्स के अंदर में अकाउंटिंग यानी कि कैसे फॉर्मेट बनाते हैं कैसे हम प्रॉपर तरीके से लिखते हैं वो भी सिखाऊंगा लेकिन आज तो बस आज तो बस हमसे सीख लो कि आपका जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है ये कौन सी बड़ी बात है जो आज तक बचपन में इंक्रीज डिक्रीज बोला करते थे उसको हमने क्या किया डेबिट क्रेडिट में दिखा दिया इतनी सी बात को समझने के लिए हमें इतना पढ़ाई करना पड़ रहा है लो मैं इसको हटा ना इधर नहीं हटाऊंगा अभी यहाँ पे अब लो मैंने इसको हटा दिया आउट ऑफ एंट्री कर लो आउट ऑफ एंट्री कर लो कौन कौन रोकता है आओ जरा मैं आउट ऑफ करता हूं पांचवा पांचवा एंट्री इस बार कहता है कि फर्म फर्म पेड फर्म ने पे किया फर्म ने पे किया कहता है कि <clears throat> आपका रेंट रेंट पे किया rupees sixty thousand sixty thousand rent pay किया साठ सर ये तो एंट्री हमें आता है रेंट पे करने का इसका मतलब कि कैश चला गया और रेंट हम एक्सपेंस दिखा देंगे यानी कि कैश जाने का रीजन बिल्कुल ठीक बोला बट मेरा ये क्वेश्चन है ही नहीं अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है आप आगे आगे ना सोचो जब आप आगे आगे सोचोगे तो बहुत परेशानी क्रिएट हो जाएगी मैंने कहा था ना दिमाग को बिल्कुल स्थिर करो बिल्कुल दिमाग को स्थिर आप समझ लो कि इस दुनिया में अगर सचमुच में भगवान अगर है तो आपके सामने खड़े हैं ब्रह्मा जीव में आपको आपको मजाक लगेगा लेकिन मेरे बच्चे मैं पिछले जन्म में ब्रह्मा जी था सच बोल रहा हूं इस जन्म में मैं आपका उद्धार करने के लिए जन्म लिया जैसे कृष्ण भगवान जन्म नहीं लिए थे वो कृष्ण भगवान बन के फिर राम भगवान बन के उसी तरीके से इस जन्म में मैं ब्रह्मा जी हूं वही बन के आया हूं आपके पास वही बन के आया हूं और सुनो मेरी बात आपको मुझ पर विश्वास करना ही पड़ेगा देखो आगे पीछे भी नहीं सोचना आगे पीछे नहीं सोचना देखो मैं भी क्या करने वाला हूं देखो मैं क्या करने वाला हूं अगर सच्ची में भगवान अगर ब्रह्मा जी होंगे ना तो मुझ पर कितना गुस्सा कर रहे होंगे कि देखो मेरा नाम लेता है हाँ मैं हूं और मेरे बारे में कहता है कि मैं हूं बट कोई बात नहीं कौन चिंता करता है छोड़ो ना सुनो मेरी बात मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो फर्म ने रेंट कितना पे किया सिक्सटी थाउजेंड लेकिन लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि जो मैंने सिक्सटी थाउजेंड रेंट पे किया ना उसमें उसमें अब मैं यहां पे क्या करूंगा आपको बता रहा हूं कि मैंने जो <clears throat> गला खराब हो रहा माफ कीजिए रेंट जो पे किया मैंने लैंडलॉर्ड को अपने मकान मालिक को मेरे बच्चे सिक्सटी थाउजेंड में ट्वेंटी थाउजेंड मैंने कैश पे कर दिया ऐसा भी दो सकता है कि भैया बीस हजार रुपए तुम कैश ले लो और बाकी चालीस का पेमेंट तुम बैंक से ले लो चेक के थ्रू नहीं होता है क्या नहीं होता बच्चे अरे अगर मुझे सिक्सटी थाउजेंड पे करना है तो सिक्सटी थाउजेंड जो पे करना है उस, उत, उसके बदले में आप हमसे कुछ कैश ले लो और बाकी पैसा मेरे अकाउंट से निकाल लो ये भी तो हो सकता है तो इस बार कहता है कि फर्म ने पे किया रेंट सिक्सटी थाउजेंड कहता है कि आउट ऑफ विच कॉमा देखे आउट ऑफ विच इसमें से out of which rupees twenty thousand twenty thousand by cash हमने बीस हजार रुपए कैश पे किया एंड कहता है एंड रुपीज फोर्टी थाउजेंड बाकी का अमाउंट आपका बाय चेक चेक के थ्रू यानी कि बैंक से चेक कह दे बाय चेक या कह दे by bank that is by bank meaning दोनों का सेम है क्योंकि चेक अल्टीमेटली बैंक से ही तो निकाला जाएगा बैंक से तो पैसा निकलेगा मेरे बच्चे अगर ऐसा कह देता है अगर ऐसा कह देता है तो मुझे बताओ ना मुझे बताओ आपके बिजनेस से क्या क्या चला गया बोलो बोलो क्या क्या चला गया सर मेरे बिजनेस से ट्वेंटी थाउजेंड सर कैश चला गया सर कैश चला गया कैश चला गया और कैश आपका एसेट्स होता है आपके बिजनेस से मेरे बच्चे फोर्टी थाउजेंड जो है ना वो बैंक भी कम हो गया आपके बैंक में जो पैसे वो भी कम हो गए बैंक भी आपका क्या होता है एसेट्स होता है और जरा बताओ ये दो जो यानी कि सिक्सटी थाउजेंड जो आपके पास से चला गया जो सिक्सटी थाउजेंड आपके बिजनेस से चला गया आप बताओ उसके जाने के पीछे का रीजन क्या बताओगे बोलो बोलो रीजन क्या बताओगे सर रीजन हमारा एक्सपेंस है यानी कि रेंट क्योंकि हम बेनिफिट ले चुके हैं तो आप यहाँ पे क्या करोगे जी आप अपना सिक्सटी थाउजेंड से सिक्सटी थाउजेंड से मेरे बच्चे रेंट को बढ़ा दोगे क्योंकि ये पेमेंट जो आपने किया है इस पेमेंट के पीछे का जो रीजन है वो हमारा एक्सपेंस है हमारा एक्सपेंस यहाँ पे क्या हो रहा है बढ़ रहा है हम बेनिफिट ले रहे हैं जब कोई जगह हम यूज कर लेंगे हम उसका बेनिफिट ले चुके हैं अगर बेनिफिट ले चुके तो एक्सपेंस सर एडवांस में पे किया हो तो क्या होगा कभी कभी एडवांस में पे करते हैं छोड़ो ना क्यों आगे की बात करते हो क्यों आगे की बात करते हो अभी दिमाग यहां रखो ना सारी बातें समझाऊंगा बस अभी दिमाग यहां पर रखो आओ ना मैं इसको एंट्री में कन्वर्ट करता हूं आओ मैं इसको एंट्री में कन्वर्ट करता हूं देखो जरा यहां पे एंट्री क्या बनेगा एंट्री क्या बनेगा अरे कैश कम हो रहा है बैंक कम हो रहा है मेरे बच्चे ये दोनों आइटम्स आपके कम हो रहे हैं कैश भी कम हो गया बैंक भी कम हो गया तो बताओ कैश का कम होना क्या करेंगे आप यहां पे सर क्रेडिट क्रेडिट अच्छा बताओ बैंक यानी कि एसेट्स का कम होना क्या करेंगे सर क्रेडिट ये दोनों आपने <laughs> क्या करना है जी एसेट्स जब भी कम होगा तो क्रेडिट करेंगे कोई भी एसेट्स हो और रेंट जो एक्सपेंस बढ़ रहा है आप क्या करेंगे डेबिट लीजिए एंट्री कंप्लीट हो गया ये दो आपने क्या किया जी क्रेडिट करना इसको आपने डेबिट करना है कोई डाउट इसके अंदर में कोई डाउट नहीं सर नहीं एंट्री बताओ क्या होगा एंट्री बताओ क्या होगा सुनो जरा आपका रेंट यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है डेबिट करेंगे तो मेरे बच्चे एंट्री में आपने रेंट को डेबिट कर दिया रेंट डेबिट कितने से आपका सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड अच्छा बताओ <laughs> जो सिक्सटी थाउजेंड पे किया आपने आप मुझे बताओ इससे क्या क्या चला गया सर कैश चला गया तो आप क्या बोलेंगे यहां पे टू कैश एसेट्स कम हो रहा है कितने से जी आपका ट्वेंटी थाउजेंड से ट्वेंटी थाउजेंड और क्या कम हो गया बैंक से पैसा यानी कि टू बैंक अकाउंट बताओ बैंक कितने से कम हो गया फोर्टी थाउजेंड से लो आपकी एंट्री यहां पे कंप्लीट हो गई rent account debited to cash in bank क्या फर्क पड़ता है क्या फर्क पड़ता है मेरे बच्चे आपको एंट्री करना है बस आप वो पहचानो डबल एंट्री का मतलब दो आइटम नहीं होता डबल आइटम का डबल एंट्री का मतलब जो बुक का आपका नाम है double entry book keeping double entry का मतलब दो आइटम नहीं होता डबल एंट्री का मतलब क्या होता है जी डुअल एस्पेक्ट डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है एक जो आएगा जाएगा वो बताओ और उसके उसके पीछे का रीजन तो जरा यहां देख के बताओ क्या आया क्या चला गया सर कैश गया और बैंक गया क्यों गया क्योंकि आपका एक्सपेंस हो गया बस खत्म होगी बात डबल एंट्री सिस्टम यहाँ पे तो हमने यहाँ पे क्या किया बातें रिकॉर्ड की आप प्लीज यहाँ तो कॉपी करें जो रेंट पे किया हमने सिक्सटी थाउजेंड हमने उसकी भी एंट्री आपको दिखा दी अब आप कुछ भी सोचो ना आप कुछ भी सोचो आप किसी भी एक्सपीरियंस का नाम लो मुझे मुझे विश्वास है कि बातें अब आपके दिमाग में बैठते चले जाएंगे मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूं मैं अब इसको सर इसको क्यों नहीं मिटाते क्योंकि मुझे यहां पे भी बातें समझानी मेरे बच्चे आप ना सिक्स एग्जाम्पल पे आप आइए सिक्स एग्जाम्पल पे सिक्स एग्जाम्पल पे आपको एनफ प्रैक्टिस करना है एनफ प्रैक्टिस करना है और मैं कराऊंगा आप पहले चला आ जाओ एग्जाम्पल नंबर सिक्स के पास यहाँ पे सिक्स के पास और इस पर ना बातें अब मैं डायग्राम पे करूंगा दोबारा बात यहाँ पे आप कौन हो टाटा टाटा के मेरे बच्चे आप अकाउंटेंट हो आप इनकी अकाउंटिंग कर रहे हो ये महीना कौन सा चल रहा है अप्रैल का मैं कौन हूं मिस्टर ए आपका एक इम्प्लॉय हूं मैं आपका एक इम्प्लॉय हूं मैं आपका एक इम्प्लॉय हूं मेरे बच्चे इम्प्लॉय हूं बात समझ में आ रही है ठीक है सर ठीक है बताओ सर आगे क्या हुआ पता इस बार क्या हुआ मेरे बच्चे पूरे अप्रैल के महीने में मैंने आपके पास काम किया पूरे महीना मेहनत किया पूरे महीना और एंड में आपके पास आया मैंने कहा कि टाटा भैया टाटा भैया मैंने पूरे महीने काम किया मेरी सैलरी पे करो ना तो आपने कहा कि ठीक है जी आपकी सैलरी जो है ना वो ट्वेंटी थाउजेंड में आपको पे करने वाला हूं मैं पे करता हूं आपने ऐसा कहा लेकिन पता है मैं जब आपसे सैलरी मांगने आया था बीस हजार रुपये मान लो पर मंथ मेरी सैलरी है मेरे बच्चे मेरे आंखों में आंसू थे मैं रो रहा था आपने पूछ दिया कि सर क्यों रो रहे हो क्या बात है हमने कहा कि मैं क्या करूं मेरा जो कुत्ता है वो बीमार है मेरा कुत्ता बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है आपने पूछा कितने पैसे हमने कहा कि हमें बीस हजार रुपये और दे दो मतलब मैं मैंने कहा कि देखो जी अप्रैल का महीना है इसकी तो सैलरी आप मुझे पे कर ही दो अगला महीना जो मई का आएगा अगला महीना मई का वो भी सैलरी मुझे अभी पे कर दो मुझे अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है मेरा कुत्ता मर जाएगा मुझे पैसे जल्दी से प्लीज पे कर दो आपको भी मेरे कुत्ते पे दया आ गया बच्चे मुझ पे दया नहीं है मेरे कुत्ते पे दया आ गया और आपने कहा कि ठीक है मैं एक काम करता हूं ट्वेंटी थाउजेंड अप्रैल का एंड ट्वेंटी थाउजेंड मे का आपने मुझे यहाँ पे टोटल कितना पे कर दिया फोर्टी थाउजेंड ये लो फोर्टी थाउजेंड मेरे बच्चे आपने क्या किया कैश पे कर दिया यानी कि टाटा के पास से कैश चला गया फोर्टी थाउजेंड जो आपका क्या होता है जी एक एसेट होता है सुना मेरी बात मान लो पर मंथ सैलरी जो मेरा आपके पास मैं जो इम्प्लॉय हूँ वो ट्वेंटी थाउजेंड है मैंने सिर्फ अप्रैल के महीने में काम किया एंड में आके बोला कि देखो जी ट्वेंटी थाउजेंड जो अप्रैल का है मुझे ये पे कर दो और अगले महीने की जो सैलरी है ना वो भी मुझे अभी एडवांस में दे दो मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है मुझे कुछ घर में काम है और फोर्टी थाउजेंड बीस हजार है यहाँ और बीस हजार रुपये यहाँ यानी कि अप्रैल के एंड में आपने फोर्टी थाउजेंड मुझे पे कर दिया फोर्टी थाउजेंड मान लो आप एंट्री का पास कर रहे हो जी यहाँ पे एंट्री पास कर रहे हो आपने फोर्टी थाउजेंड पे कर दिया सिर्फ इतना बताओ मेरे बच्चे सिर्फ इतना बताओ कि अगर अप्रैल के एंड में यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि आपका एक्सपेंस कितना हुआ तो बताओ आप एक्सपेंस कितना बताओगे बोलो बोलो मैंने कहा ना मैंने अप्रैल के महीने में काम किया मई के महीने में अभी काम नहीं किया है अभी काम नहीं किया हमने उसका पैसा आपसे एडवांस में ले लिया बोला कि अगले महीने काम कर दूंगा और उसको एडजस्टमेंट करा दूंगा मेरे बच्चे काम नहीं किया तो आपने टोटल पे कितना किया फोर्टी थाउजेंड बताओ आपका एक्सपेंस कितना हुआ बताओ आप एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करोगे सुनना मेरी बात ध्यान से आपका जो एक्सपेंस हुआ मेरे बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ आपका ट्वेंटी थाउजेंड हुआ है आपका जो एक्सपेंस हुआ वो सिर्फ और सिर्फ आपका ट्वेंटी थाउजेंड है तो ट्वेंटी थाउजेंड क्या करोगे आप अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करोगे कौन सा ट्वेंटी थाउजेंड ये ट्वेंटी थाउजेंड जिसका आप मेरा बेनिफिट ले चुके हो देखो ना देखो ना जिस वैल्यू का बेनिफिट आप ले चुके हैं वही आपका एक्सपेंस होता है जिस वैल्यू का बेनिफिट आप ले चुके हैं ऑलरेडी टेकन वही एक्सपेंस होता है मानता हूं कि आपने फोर्टी थाउजेंड पे किया है मानता हूं कि आपने फोर्टी थाउजेंड पे किया है लेकिन मेरे बच्चे बेनिफिट तो सिर्फ ट्वेंटी थाउजेंड का ही लिया है कहा बोला था कि पैसा पे करना एक्सपेंस होता है हम स्टार्टिंग से आपको ये बात बताए जा रहे हैं कि बेनिफिट लेना एक्सपेंस होता है तो ट्वेंटी थाउजेंड ही एक्सपेंस जिसका नाम आप क्या देंगे जी सैलरी सैलरी जो आपका एक्सपेंस है आप उसको रिकॉर्ड करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड जरा बताओ ना जरा बताओ जो पेमेंट आपने मुझे मे का किया है जो पेमेंट आपने मुझे मे का किया है क्या आप इसके बदले में बेनिफिट ले चुके हो क्या क्या आपने जो पेमेंट मुझे मे का किया है क्या उसका बेनिफिट ले चुके हो क्या नहीं सर नहीं जो पेमेंट आपने मुझे मे का किया है उसका बेनिफिट अभी आगे लेना है हम बात अप्रैल के एंड में कर रहे हैं उसका बेनिफिट अभी लेना है और सुनो ना सुनो ना जिसका बेनिफिट आपको अभी फ्यूचर में लेना है मेरे बच्चे वो आपका एसेट्स होता है मैं आपको बहुत गहराई में लेके जा रहा हूं मुझे डर भी लग रहा कि कहीं बातें आपको समझ में तो नहीं आ रही है लेकिन फिर अंदर से एक विश्वास भी आ रहा कि ना आप बच्चे समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि फोर्टी थाउजेंड पे किया समझ में आया चलो आपके पास से कैश फोर्टी थाउजेंड चला गया लेकिन जो फोर्टी थाउजेंड पे किया इसके रीजन को रिकॉर्ड करना है तो मेरे बच्चे रीजन में अपना एक्सपेंस कितना दिखाया सिर्फ ट्वेंटी थाउजेंड अभी ट्वेंटी थाउजेंड का बेनिफिट अभी आगे लेना है बेनिफिट अभी लेना है और जो बेनिफिट अभी आगे आपको लेना है वो आपका एसेट्स है मेरे बच्चे वो आपका एसेट्स है वो आपका एसेट्स है और उस ट्वेंटी थाउजेंड को उस ट्वेंटी थाउजेंड को हम सैलरी नहीं बोलते हम उससे प्रीपेड सैलरी बोलते हैं प्रीपेड सैलरी ये, ये ये नाम शायद मैंने पहले कभी यूज किया था प्रीपेड एक बार दोबारा समझ लेते हैं प्रीपेड प्रीपेड प्री का मतलब क्या होता है पहले प्री का मतलब क्या जी पहले प्री का मतलब होता है पहले ये देखो पहले पहले और पेड मतलब पे कर दिया पेड का मतलब क्या पे कर दिया लो पे कर कैसे लिखते हैं पे कर दिया है ना तो जो हमने पहले पे कर दिया है बिना बेनिफिट लिए बगैर हम उसको क्या बोलेंगे एसेट्स बोलेंगे प्रीपेड सैलरी ये गंदा लग रहा है ऐसा मुझे लिखना तो आप समझ गए होंगे मैं ऐसी लिखूंगा काम खत्म हो गया काम खत्म हो गया फोर्टी थाउजेंड पे किया माना लेकिन फोर्टी में जो बेनिफिट लिया वही मेरा एक्सपेंस है बेनिफिट हमने ट्वेंटी का लिया मेरे बच्चे वो एक्सपेंस है बाकी ट्वेंटी मेरा एसेट्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा वो मेरा प्रॉपर्टी है वो मेरा एसेट्स है जिसको आगे अभी मुझे इंजॉय करना है सुनो ना सुनो ना एंट्री क्या करूंगा एंट्री बाद में जरा बताओ आप पहचानो क्या बढ़ना क्या घटना एसेट्स आपका कम हो रहा है एसेट्स कम होना जरा बताओ क्या करोगे सर क्रेडिट एसेट्स कम होना क्या किया जाएगा क्रेडिट आपका ठीक है ना एक्सपेंस आपका बढ़ रहा है आप बताओ एक्सपेंस का बढ़ना क्या किया जाएगा डेबिट एक्सपेंस का बढ़ना क्या किया जाएगा डेबिट एसेट्स आपका बढ़ रहा है एसेट्स बढ़ रहा है बताओ एसेट्स का बढ़ना क्या किया जाएगा डेबिट मैंने कहा तो है बच्चे कोई भी एसेट्स या एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे और घटेगा तो क्रेडिट करेंगे देख रहे हो आप यहां पर एसेट्स हो चाहे एक्सपेंस हो दोनों में से कोई भी बढ़ना डेबिट और घटना क्या होगा क्रेडिट होगा वही काम कर रहे हैं आप देखो 40 आपके पास से कैश चला गया इसमें से 20,000 आपने एक्सपेंस एंड 20 को आपने यहां पे एसेट्स रिकॉर्ड किया है एसेट्स रिकॉर्ड किया बात समझ में आ गई सर हाँ सर हाँ बोलो ना बोलो ना आप इसकी एंट्री कैसे बनाओगे आओ जरा सिंपल शब्दों में ये देखो हमें ये दो नाम डेबिट करना है एक क्या जी सैलरी सैलरी जो हमारा एक्सपेंस है सैलरी अकाउंट डेबिटेड कितने से आपका ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड आप बताओ प्रीपेड सैलरी एसेट्स बढ़ रहा है तो एसेट्स का बढ़ना भी डेबिट किया जाएगा आपने क्या किया prepaid salary account debited sir दो दो नाम डेबिट करेंगे कैसे सवाल कैसा सवाल है दो क्या मैं पचास नाम डेबिट करूंगा सौ नाम डेबिट करूंगा जितने डेबिट होगा होने दो जैसे यहाँ पे आपने दोनों को बोला इंक्रीज किया तो दोनों को इंक्रीज दिखाएंगे और हाँ टू क्रेडिट कर रहा हूँ कैश को टू कैश अकाउंट बोलो कैश कितना चला गया आपका फोर्टी थाउजेंड मेरे बच्चे अगर हमें अकाउंट्स आता है तो हम कहेंगे कि भैया फोर्टी थाउजेंड जो कैश चला गया ना इसमें से ट्वेंटी मेरा एक्सपेंस हो गया ट्वेंटी अभी हमारा एसेट्स हो गया क्योंकि अभी हमने इसका बेनिफिट नहीं लिया है आई बात समझ में बात समझ में आई सर हाँ सर सर ये बात समझ में आ गई सर ये बात समझ में आ गई बोलो ना सर अब आगे क्या करना है कुछ नहीं मैं एक बार दोबारा दिखा दूं एसेट्स का मतलब जिसका बेनिफिट आपको आगे मिलना है एक्सपेंस का मतलब जिसका बेनिफिट ले चुके हैं वही काम किया आ, हमने 40 पे किया 20 का बेनिफिट ले लिया वो एक्सपेंस हो गया 20 अभी बेनिफिट लेना एसेट्स आपका है और यहां देख लो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम कैश कितना चला गया फोर्टी थाउजेंड तो फोर्टी थाउजेंड कैश चला गया रीजन क्या है जी ट्वेंटी एक्सपेंस से ट्वेंटी हमारा एसेट से खत्म हो गई बात ऐसे क्यों देख रहे हो आप गलत बता रहा हूं क्या गलत बता रहा हूं मैं आपको नहीं सर नहीं गलत तो नहीं सर लेकिन थोड़ा सा ना सर टफ लग रहा है मत बोलो ये शब्द ये शब्द मत बोलो बच्चे अगर टफ बातें कह दोगे ना तो फिर तो दुनिया खत्म होने वाली है अभी अभी अभी एक न्यूज मैंने सुना न्यूज सुना अभी एक कोई अमेरिका का आ, आपका साइंटिस्ट है जो कहता है कि 600 ईयर्स तक हमारी अभी अर्थ काम करेगी 600 वर्षों के बाद अर्थ जो है वो खत्म हो जाएगी जीवन खत्म हो जाएगा अभी मैंने न्यूज सुना था एक नाम बोल रहा हूं मैं क्या नाम था उसका साइंटिस्ट का है कुछ नाम है मैं बोल रहा हूं बट उसने ऐसा कहा लेकिन 600 वर्ष तक तो जीना है लेकिन अगर आपने आज ही टफ कह दिया ना तो मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं कि आपकी जिंदगी आज ही खत्म हो गई अब इस चीने से कोई फायदा नहीं है क्यों टफ लग रहा बताओ ऐसी ऐसी बातें टफ लगने लगी तो फिर क्या फायदा जीने का अरे आप ही का लैंग्वेज में अकाउंटिंग में समझा रहा हूं आप आप नहीं कहते थे कि राम बड़ा हो गया श्याम बड़ा हो गया मोहन हो गया और सोहन जो छोटा ही रह गया वही तो बड़ा छोटा यहां पे कर रहे हैं एसेट्स एक्सपेंस बड़ा हो गया बढ़ गया तो डेबिट कर दो छोटा हो गया तो क्रेडिट कर दो क्या इससे बड़ी बात है बताओ जरा उस नाम को ढूंढ रहे और नाम ढूंढना भी आपने बचपन से सीखा है याद करो लुका छिपी आप खेला करते थे नहीं छुपन छुपाई खेलते थे आप वो आप आप दोस्त कहीं कहीं आपके छुप जाते थे आप उनको ढूंढा करते थे वही तो यहाँ पे ढूंढ रहे हैं हम वो दोस्त ढूंढ रहे हैं बचपन के जो छिपे हुए हैं और यहाँ पे तीन दोस्त नजर आए एक दो और तीन आपका तो हमने क्या किया उसको एंट्री में कन्वर्ट कर दिया बात खत्म हो गई कोई डाउट इसके अंदर में बिल्कुल नहीं तो मैं आपको यहाँ पे एंड कराता हूँ इस बात को सर क्लास क्लास नहीं कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे खत्म हुआ हमने आपको सिर्फ बताया है कि एसेट्स क्या होते हैं एक्सपेंस क्या होते हैं उनका मैं बहुत इन डेप्थ मीनिंग तक लेके जा रहा हूँ ताकि अकाउंटिंग में आपको कहीं भी किसी तरीके की दिक्कत नहीं आए सेवेंथ एग्जाम्पल आपका seventh seventh example seventh example आओ जरा एक बार देखते हैं क्या निकल के आता है मैं मैं एक और एग्जाम्पल बनाता हूं अच्छा सा एक अच्छा सा आपका सर एक बात बताओ पूछो पूछो क्या पूछ रहे हो सर आपने जो अभी लिखना नहीं आपने जो अभी समझाया था कि फोर्टी थाउजेंड हमारे पास से कैश चले गए हमें अच्छा लगा आपने कहा कि ट्वेंटी थाउजेंड इसमें से आपका एक्सपेंस है हमें अच्छा लगा और आपने कहा कि सर ट्वेंटी थाउजेंड आपका यहाँ पे एसेट है जिसका नाम दिया आपने प्रीपेड सैलरी सर हमें हमें ये भी अच्छा लगा सर ये भी ठीक है ये सब हमने किसको पे किया था मिस्टर ए को एम्प्लॉय को सर इसका नाम नहीं आएगा नहीं बच्चे इसका नाम क्यों आएगा हमने इसी नाम को तो हमने यहाँ पे पे किया इसी नाम को हमने सैली और इससे दिखाया आपका तो जब हमें हमने इनका पेमेंट कर दिया ना इनका हिसाब कर दिया ध्यान देना जब इनका हिसाब हो जाएगा तो फिर इनका नाम क्यों लिखेंगे तो हमने ये काम खत्म किया ये नाम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा और बातें आएंगी थोड़ा सा सब्र करना मैं इसको और इन डेप्थ लेके आऊंगा बट फिलहाल आपने यहाँ पे बातें खत्म की आए जरा अगला पॉइंट आपका कहता है कि firm purchased purchased machine machine for rupees one lakh and building and building for rupees two lakhs तो मशीन एक लाख का और बिल्डिंग दो का कितना हो गया तीन लाख रुपए कहता है कि द अमाउंट लिखेंगे इसी में द अमाउंट वाज पेड पे किया गया देखो एक और दो तीन लाख का पेमेंट करना है ना सर हाँ तो तीन लाख में कहता है the amount of paid rupees one forty in cash in cash and rupees one lakh sixty thousand one sixty by cheque cheque से पेमेंट किया चेक मतलब क्या हो गया जी आपका बैंक से पेमेंट करना बैंक से पेमेंट करना ठीक है ना वो जो आपका यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अंदर में तो मेरे बच्चे आओ जरा हम इसमें ढूंढे कि हमारे दोस्त यहाँ पे कौन कौन है जरा बताओ कौन कौन सी खुशियां हमारे घर में आ रही हैं एक मशीन और एक बिल्डिंग बताओ जरा आपके पास मशीन बढ़ रहा है आपके पास मशीन जो आपके पास बढ़ रहा है एसेट्स वो कितने से बढ़ रहा है वन लैख से आप जरा बताओ बिल्डिंग जो है बिल्डिंग वो आपके पास कितने से बढ़ रहा है बिल्डिंग कितने से बढ़ रहा है सर टू लैख से टू लैख से तो वन लैख का आपका मशीन एंड टू लैक्स की बिल्डिंग बढ़ गई लेकिन मेरे बच्चे जब ये थ्री लैख्स के एसेट्स आए तो कैश चला गया आपके पास से कितना चला गया वन फोर्टी और जरा बताओ बैंक से पैसे हमारे पास कितने चले गए सर वन सिक्सटी 160 एक लाख रुपए का मशीन आया दो लाख की बिल्डिंग आई हमारे पास से 140 कैश चला गया 160 बैंक से पैसा चला गया इसमें कोई डाउट यही हुआ ना वो चार नाम ढूंढ लिए यहां कोई एक्सपेंस की बात ही नहीं है एक्सपेंस की यहां बात ही नहीं है हमने जो लिया है वो आपका मशीन और बिल्डिंग वो तो अभी आगे यूज किया जाएगा इनका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा वो हमारे एसेट्स होते हैं और जो हमारे पास कैश और बैंक में पैसे पड़े हुए थे जो हमारा एसेट्स था वो चला गया हमारे पास एंट्री बताओ इसका तो मेरे बच्चे आप देखो ना एसेट्स बढ़ रहा है डेबिट करेंगे एसेट्स बढ़ रहा है डेबिट करेंगे कैश कम हो गया क्रेडिट करेंगे आपका बैंक कम हो गया क्रेडिट करेंगे तो बताओ जरा एंट्री क्या बन जाएगा बताओ एंट्री क्या बनेगा सुनो ना सुनो ना मशीन बढ़ रहा है एंट्री में मशीन यानी कि एसेट्स को आप डेबिट कीजिए मशीन अकाउंट डेबिटेड कितने से वन लैख आप देखो बिल्डिंग बढ़ गया करो ना डेबिट बच्चे इसको भी कोई भी एसेट्स अगर आपके बिजनेस में बढ़ेगा कोई भी आप डेबिट करेंगे टू लैक्स का अमाउंट आपका कैश चला गया लिखो यहां पे टू कैश अकाउंट एसेट्स कम हो रहा है क्रेडिट किया जाएगा 140 और बैंक भी कम हो गया बच्चे to bank to bank account बताओ बैंक हमारा कितना कम हो गया 160 तो वन लैख सिक्सटी थाउजेंड का अमाउंट आपका होगी बातें कंप्लीट बात हो गई मैं कुछ ऐसा ना देखो कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा रहा हूं इट्स सो सिंपल जो आया डेबिट करो जो गया क्रेडिट करो एसेट्स का एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा घटना क्रेडिट होगा पता है एक काम करना मेरी एक बात सुनो ये ना ये बात आपको हमेशा दिमाग में बैठ जाए इसके लिए तरीका है बच्चे वो तरीका आज मैं बताता हूं जब सुबह में जब बहुत सुबह आपके मम्मी पापा आपको उठाएंगे और वो बोलेंगे कि बेटा या बेटी गुड मॉर्निंग आप बोलना ना पापा ना एसेट्स एक्सपेंस का बनना डेबिट होता है और घटना क्रेडिट होता है अगर आपके मम्मी पापा रात को सोने समय कहते बेटा गुड नाइट बोलना ना पापा ना एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है घटना क्रेडिट होता है यही काम करना बिलीव करो अगर ऐसा आप कर गए ना तो आप क्या आपके कॉलोनी में आपके घर में जितने सारे लोग हैं उन सबके अंदर में अकाउंट्स का कीड़ा आ जाएगा और वो अकाउंटिंग टर्म में बात करना शुरू कर देंगे हाँ थोड़ी पिटाई लग सकती है अगर उनको गुस्सा आ गया कि क्या ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग को ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहा है लेकिन पिटाई का परवाह नहीं करना वो तो रोज खाते हो आप एक बार और खा लिए तो कौन सी बड़ी बात होगी बच्चे खा लो ना माँ बाप है अच्छा लगता है उनसे पिटाई खाना लेकिन जो बातें समझा रहा हूं वो करना घर में कोई गेस्ट आएगा क्या हाल चाल है ना ना ना ना ना ना एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा घटना क्रेडिट होगा जा रहे बेटा घर ना ना ना ना ना एसेट्स एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होगा घटना क्रेडिट होगा बात खत्म हो गई आप करो ऐसी बातें आप करो ऐसी बातें किसी डॉक्टर के पास जाना बोले क्या दर्द है कोई दर्द नहीं है एसिड्स एक्सपेंस का वरना डेबिट घटना क्रिएट होगा आप उनको भी सिखा दो ये अकाउंट्स जो है ना ये फैल जाना चाहिए दुनिया के हर एक कोने में यही आप बात रखना और कुछ भी नहीं है आज हम मेरे बच्चे क्लास को हम यही रोकेंगे आज हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया आज हमने क्या क्या एसेट्स और एक्सपेंस को बहुत हद तक समझाने की कोशिश की एंट्री के अंदर में लेकिन एक्सपेंस का डेफिनेशन अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है क्योंकि आप देख रहे हैं एक्सपेंस का मतलब बेनिफिट लेना होता है चाहे पेमेंट हुआ चाहे पेमेंट नहीं हुआ आज तो क्लास में एक्सपेंसेज का पेमेंट हो गया हमने रेंट पे कर दिया सैलरी भी पे कर दिया कैश भी वेजेज भी पे कर दिया लेकिन क्या होगा जब पेमेंट ना हो जब बात कुछ बकाया हो तो फिर क्या करेंगे अगली क्लास की शुरुआत यहीं से करूंगा और क्लास को आगे बढ़ाऊंगा तब तक आपने क्या करना है आप प्लीज प्लीज एंड प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पीछे की सारी क्लास का एक बार प्रॉपर तरीके से आप रिविजन कर ले अगली क्लास में कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करूंगा बहुत मजा आने वाला है अकाउंट में इस बात की गारंटी देता हूं तब तक आप सबको मेरे बच्चे bye bye tata bye bye tata bye bye tata next time मिलते हैं थैंक यू जी थैंक यू बच्चों